Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des arcs électriques avec un transformateur de micro-ondes. Donc, je me suis procuré ce transformateur de micro-ondes-là. Euh, j'ai branché le 120 volts sur la bobine la moins dense. Et sur la bobine la plus dense, j'ai branché un clou et une tige pour faire les arcs électriques. Euh, c'est le même principe qu'un transformateur euh, ordinaire, c'est que habituellement le 120 volts est sur la, bobine la plus dense, donc le courant est réduit, donc comme un transformateur 12 volts, 6 volts. Parce que là, on a inversé, donc ça fait une plus haute tension. Donc pour ça ça fait des arcs électriques d'environ 25 euh, 000 volts. Donc il faut mettre des gants parce que c'est dangereux. La haute tension, environ 25 000 volts. 3, 2, 1. Donc, euh, je vous présente une échelle de Jacob avec 25 euh, 000 volts